ビデオえー、ちょっとねあ髪の毛の色があちょっと失敗しまして色がこのように非常に薄い緑になってしまったんですねかなり残念ですまあ、まあ仕方ない、うん、またなんとかしよう、うん、で、えー、今回ねあのロシアで えー、ロシアに行ってね驚いたこと5選をやっていきたいと思いますあの次はねロシアの好きなところを出してもらうと思うんですけど、えー、今回ねまず驚いたこといきたいと思います思いますで、えー、まず1つ目はですねあの果物とかあのチーズがとにかく安いあのりんごを あのリンゴとかね果物をあのあなたたちキロで買うじゃないこっちはね果物とかそういうものはねちょっと高いんですたら1個156円ぐらいするのりんごはねキロでしょこっちからするとねもうねええリンゴをキロで買うえオイルショック リンゴショック戦争でも来るのえっんかびっくりしちゃうんだよね果物はキロで買うっていうもう文化がないからそこびっくりしじゃあ魚だったら日本の方が安いとか思うじゃん全然そんなことなかったねもう本当にショックだった意味が分かんない日本は海に囲まれてるから魚が安いはずでしょ なんでロシアより高いのもういい意味がわかんない。もうなんかそれだけでもう、もう、もう果物も好きだし、チーズも好きだし、魚も好きなのに、あの、お肉も好きなのに、あの、高いから買えないとか、そういう時あるから、もうね、本当にね、それだけでロシアに住みたいと思いました。で、今、野菜の値段が急に上がったりとかして、もうめちゃくちゃです。しました。うん。次。2番。 えー、日本車が多いこれがもうびっくりしましたねあの初めて、えー、ロシアに来た時に、まあ、飛行機に乗ってねで飛行機からこう見えるねもう一番最初の景色これはもう大事ですよ海外に行った時にいろんなこう海外行った時にねその海外の雰囲気を感じられるものを見たかったんですよ飛行機乗ったあここがロシアかおおついに来た おラシアのすごい景色が見えるんだろうなイスズのトラック <laughs> めちゃくちゃ有名な CM でも出てる日本のトラックが出てきてもうねもうがっかりしたがっかりしたよもうね普通にあの日本のコンビニに使われてたトラックとかね車がねガンガン通ってるからねもう普通にねああ日本じゃん あ日本車ああ日本車日本車日本かなここみたいなね <laughs> なんかもっともっとロシア感欲しかったよね、うんうん、でもロシアの車を見た時超感動してくな超テンション上がったけどねじゃあ次3とねストッキングの種類が多いこれすごいよ あのもうびっくりしたよあの日本ってねストッキングのコーナーは本当の種類はないのようんでね俺ロシアのスーパーに行ったのよでいろいろ見ててわあすごい面白いなと思いながら広いなと思ってでストッキングのコーナーがあるのよ ゴストッキングの博物館かと思ってなんかそういうストッキングの博物館の隣になるスーパーなんだなと思ってで他のスーパーにも行ってさまあまあいろいろ見てああすごいなすごいなあすごいすごいストッキングのコーナーまた見かける ブストッキングストッキングストッキング博物館じゃなかったんだね <laughs> びっくりしたなんでそんなにストッキングの種類が必要なんですか皆さんもうこれこれほんと気になるあの他の海外行ってもねそんなにストッキングなかったと思うよロシアだけなのかなこれびっくりしたうんいろいろ他にも海外行ったことあるよでも あのスーパーに行くたびに本当に君たちのこの、えー、ストッキングへの熱意というか、ね、種類というかもうストッキング博物館だねロシアねもうストッキングね日本で売ればいいのにねなんかこれビジネスチャンスだと思うびっくりしたストッキング博物館だったよ行くたびにストッキング博物館だ超驚きました 僕にとってはねじゃあ、えー、次えー、っと4ほんとねえー、お正月に、ね、あのロシアのお正月すごい良かった雰囲気が良かったもうあのね海外で正月を迎えたのは僕、ね、ロシアが初めてなんですよお正月はもう毎回もう日本でってねちゃんともうお寺にも行っ っていう感じでねこのロシアの日本でお正月を過ごすんだけど人生で初めて海外でお正月を過ごしてねまあまあまあああのこういうとこ日本と同じっぽいなみたいなこうば長いね夜の番組になってそれ見ててで外からねあの音が聞こえますドコーン 口の中で花火って普通に打ち上げ花火をもう日本だったらねあの木の家とかもあるからねすぐ火事になっちゃうから、ね、すぐそんなことやったらねすぐ捕まっちゃうからあの本当戦争あ戦争かって始まったんだって今から戦争か国どこかな相手の国はとかね いろいろねあの考えましたねちょっとどうやって国に帰ろうみたいな空港で生活するのかな日本に帰れずにそんな心配をしましたで次5えー、っとご飯が美味しいあのねご飯が美味しいっていうのはねあの君たちの国のご飯がこう美味しくなさそうってこうバカにしてるわけじゃないんだよ あのね他にねいろんな回で、まあ、いくつかねあの行ったんだけど、まあ、ご飯も美味しいで、ままずいとかもあるけどあのねどこの国が美味しくなかったかというとあんまり良くないけどマレーシアはきつかったであのいろんな国の料理はあるよまあ美味しいのもあるうんでも大体ちょっと辛いなっていうのがあって食やっぱ辛い で、えー、他アジア系とかだったら、ね、美味しいけど超辛いとかね美味しいけど超酸っぱいとかね何この味って暖かくて酸っぱいって何うんみたいなとかねうーこの生き物は食べたくないとかね、うん そういうの虫は食べたくないとかねそういうのあったりするしでオーストラリアもご飯は美味しいんだけどあの普通アメリカと一緒でしょうねあのもうハンバーガーとかほんとそんなのてかまあ一番美味しいものがハンバーガーだったあのステーキかハンバーガーで普通のサラダでもね大体ねあの美味しいものオーストラリアで美味しいものはねあのジャンクフードだけだったのね でところがねあのロシアはねあの普通にこう何て言うの酸っぱいとかでもないし甘いとかね辛いとかもないしあの美味しい代わりにジャンクフードみたいなジャンクフードじゃなくても美味しい何食べても美味しいもう魚料理とかまで気になってから食べてみたけど魚料理もね肉料理も全部美味しいんだよね う癖があんまりないここ思った以上にねあの味覚が近いのかなと思ってこれは非常にびっくりしましたそういう意味で美味しいっていうねうん美味しいものあるんだけどでもジャンクフードじゃないとダメとかね飲み物全部まずいからコーラしか飲むものないとかね海外行くといろいろ結構辛いことあったんだけどロシアねあのね そういうことには本当なかったびっくりしたということでロシアでびっくりしたことを、えー、ここでしたということでみんな、えー、デビューしたパカパカ。